नमस्ते मेरो नाम तमालिका हो म बिस वर्षकी छु सेभ द चिल्ड्रेनको स्पोन्सर कार्यक्रममा भाग लिँदा म बाह्र वर्षको थिएँ यदि मेरो जीवनमा स्पोन्सर कार्यक्रम चाहिँ भएको नभएको भए मैले यस कार्यक्रमद्वारा सञ्चालित शिक्षा अनि स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न ज्ञान हासिल गर्ने मौकै पाउने थिएन शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमले मेरो जीवनमा एकदमै राम्रो प्रगति गर्दै र मेरो विदेशका साथीको चिठी पाउने र उहाँलाई लेख्ने मौका पनि मैले पाउने थिएन मेरो स्पोन्सरले मलाई मेरो मलाई मेहनत गरेर पढ्न र मेरो सपना पुरा गर्न मलाई प्रोत्साहन गर्नुहुन्थ्यो म अहिले क्याम्पसमा एजुकेसन लिएर पढ्दैछु यदि तिनीहरूलाई आजैदेखि शिक्षा दियो भने तिनीहरूले भविष्यमा राम्रो काम गर्न सक्छन् भन्ने आशाले मैले टिचिङ लाइन अप्नाएको छु thank you save the children